C'est une bonne idée. c'est pas Ce soir, je le plaisir de vous interpréter Tant Tuno Know Et j'espère que vous allez apprécier. J'espère qu'il y aura du monde sur la piste parce que c'est des morceaux qui se dansent. Vous avez passé une bonne soirée ce soir ah, Un peu plus fort Ah oui, c'est chaud. Bah, c'est bon, on peut y aller. c'est ça. Et le euh, Bravo, euh, Merci. balance. ça vous. On va mettre l'ambiance ce soir. Allez, tous ensemble Allez, comment tranquille Merci. Une autre euh, un petit morceau qui s'intitule euh, Face to Face. Toujours le même euh, style de musique. Vous en voulez une autre Allez, on y va. Merci. Vous n'avez pas garderie c'est des gosses, ont dit. J'avais pas que ça existait, des filets.